Egunon, iralan gaude, hogiaren festa ospatzen ari gara, urten bigarren edizioa, eta gurekin markel da gorain, eh, txirrikleta taldetik. Eh, Bera kontatuko digu pizka bat txirrikleta taldeak zer egiten duen, eta gaur nola parte hartzen duten hogiaren festan. Egunon, Markel, eskerrik asko gurekin egotea gaitik. Bueno, konta iguzu apurtzu bat zer dan txirrikleta? Ba, txirrikleta proiektu bat da, eh, zerotik sortu genuena, eta bizikleta, oza, e, jendea erabiltzen ez dituen bizikletak hartzen ditugu, eta gero pues, e, berriro egiten ditugu beste berri batzuk, eta gero ematen dizkiegu e, bizikleta ba, bat izateko aukerarik ez dutenen pertsoni. Ze gure, gure helburua da, e, e, zazpigarren distrituko pertsona, oza, ume guztiak bizikleta bat erabiltzea. Oze, helburu hori oso helburu zabala da eta zaila, baina bueno, pues pizkanaka pizkanaka pues hainbat bizikleta ematen ditugu eta eta oso ondo. Vale, oso ondo. Eta gaur zer egingo duzu egiaren festan? Ba, guztia zizen, ze, u, hauetako bizikleta asko, beste bizikleta batzuk sortu ditugu, adibidez, e, tanden bat egin dugu, egin dugu bizikleta bat, manilar manillar bat izan, e, oza, izan ordez, dauka eh, volante bat, eta pues, ezin duzu ibili, eta gero daukagu triziklo bat, eta el, eh, tramankulo horiek pues, ditugu eh, umeek ikustera, eta bueno, eta gero zirkuito bat egingo ditu, zirkuito batzuk egingo ditu eta agian e, e, lasterketa bat, baina motelen lasterketa bat. Ze aurren helburua da eta irabazten du e, mugara azken ailegatzen dena eta horrela ba umeak pues guztiz, ez dira erortzen eta horrelako. Vale, ba oso ondo. Ba ondo pasa eta eskerrik asko. Vale. <laughs>